ماله أوه ماله أوه ماله أسمع مش ما يشوف ولا جم ديتنو ولا جم ديتنو نار فين راح تكون مكتوب في ديتنو أوه ماله أوه ماله أوه ماله أوه ماله كل تراك شرب لك كود أوغو بعد لي هاد الفيك بو قولك شم ديتنو نار تلقاني نديري بطرابات نفهمهم قوة في التير شبعونا بفلوت مكا شوطوغراف برنا بفوت دوري شوسر اكن امراض اسامي منك برك في القود عبرنا في الظلام فضو شفنا فلو ولا لربعين مليون كار ستيب ولا لربعين مليون كار اللي يخلق ما راح نفهم كار ستيب ماشي حنا اللي بكتب سكرنا حنا اللي اللي ربي اللي سطرنا نهار طحنا واحد ما رفضنا نهار نلحق واحد ما نستنا علمني هاد الراب غير الدوار تعمر لا شاب فيه كتر من ليمون مديت الراب كاين كاع مو مامون خرج بالراب من كاين كوما مامو سربينا نوم رجولة عطونا الدفاع اسحقوا شي الدفاع مولد النفاق نعاود مولد النفاق ما كاش اتفاق خليك تفاق نعاود باش ما تستاف نيفوي ترفد انت ترتاق ولا تستاف دريا ترفد ولا تستاف دريا ترفد قولي واش مديت نور قولي واش مديت نور قولي واش مديت نور نهار راح تكون مدوب في دات نور اوه اوه امالو اوه اوه مالا اوه اوه امالو شو قسم مش نهاية شو نور مديتنا ناضي نعم راح تكون مكتوب في بداتنا اواوا مالو اواوا مانا اواوا مالو اواوا مانا كيف ما بلومي برد وتنرون راب كيركي وزيد بترون ماشي طمع فاهمني نكون بنتيرون اكتشت ولي ستار امس كيلارون لي دارون تاع الراب من بكري كان تراب دار ما انت تكري لو كان تراب دي بوم ما انت تشري باش من زوريجين مستمع ما نشريش قلب بكيت نتاع في البلاد ناقلني نورمالي وقت نداد قلبي مدفون حبة ديمو فتبرك ديني بارد القوة باللحمة والفر لو كان كون لك كاوي رب الحم نداوي اوي شوفت ناوي قوي تلاوي ذكرت كورة في الكورة قد كبرنا على البسطة من ماشي حقاري نقاري نسلف لبست لها بناري وصار تلعب بناري وفلوس صاري صاري ضاع في حب فيزي داري ماشي قصدي فلورو قيمة يما كبيرة الأورو عارف إن أنا على جل طورو